lomna la mrs b grade art ta tita border ta site khaba ne la yimi mewe khaba kha yimi jo khone la mrs b ta tita border site khaba me ta sok ta kha ra me jo age ta la sain phawa bu ne la ဝချဘကိုရတဲ့လကပလွဲဘခတာတိတာပေါ်တော့လေဘခရတာဖလေကွဲလေးဆိုင်တော့တာဂီတာတော့ဒေါ်ပပတူဒရာတိတပါအဲဝဲတို့မလာပချဘတိတပါတီဒူထဝတာလေနောက်ကစားတာဝဲဒေါ်ပကူကလစမာဒီတော့ပချဘတိတပါထော်တော့ဆုမညာတော့တော့လေကနပလောတာတော့ဆုမညာတော့တဖာဒေါ်ကမာအာရတာအဲဒေါ်ကနပလောတာတကတော့တကကဒေကဒေဒေါ်ပခူရတာကရကရတိတပါပချဘတိတပါဟလာတမတမကလောလေပရဝဝါဝါလေဝဲဒေါ်ပလညာပူဖက်တာခွတ်တာရောက်သွားသူနေလားတတ်ဒီဝရအသောတဖာလေပတတူတာကျောပူဘလကွာလခေါ်ဆက်ပူလေတ ตุระแมกดานารีครีเอชั่นเซ็นเตอร์ลานิลาปจอตาระตักละเนมิเวจปกวาเดอะกอดีตูโบดากีซอตะกุบกุติลาปตอทอดบาปกวากะดาเกดอนิยะตัมมาโลติตะบาคอปโลปาดเวลาติตะบาตะละคอปโลนิลามิสาคอตะสากตอเซกอเลฟริเกละกะมาโลอาทอตะละตะเตกรอตักลุตะมาโลนิลาဒီနေ့တော့ပသောဒီတင်ညာတိစကောလာဒဒနီကိုဖရိခေတိတပကမလတာတခိုတီခုတင်ညာတာမလကရူတမလကလောက .edl extended for learning hineta sekta atalo le kamalo ta go w da malo te malo ba khami sis bi cho ge ne la ti me da te nya ta ge ga te pa ne ko ko le lo te so khu ya ta khi khu ta kho kho lu wat ke do te le ko be spps.org swa mcas ke